huomenta! Moro, se Sara täällä taas ja tänään kuvataan My Day kolmonen. Ja tänään on varmaan vuoden lämpimin päivä tähän mennessä. Oikeasti ihanaa, kun kesä vihdoin tulee. Ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että tänään on luvas uimahyppyjä, kartsoja, ehkä jotain liaanisettei saa nähdä ja tietenkin skeittausta. Jos et vielä tiennyt, niin tasan viikko sitten itse asiassa mä aloin skeittaamaan ja mä oon ihan koukussa siihen hommaan ja se on ihan sairaan hauskaa. Ja te varmasti päästä näkemään vähän, että miten mulla taipuu toi skeittaaminen. Mut nyt ekana aamu palalle. Tietenkin teeman mukainen kahvikuppi täytyy olla. Oho! Ups. Rehellisesti yksi parhaita asioita kesässä on se, kun pääsee syömään aamupalaa ulos, ottaa aurinkoa samalla. Moi. Moi. Nokko Suomi, jos te katsotte tätä, niin alkaa please sponssaamaan. Mä juon niin paljon nokkoa, että mä olisin kyllä ansainnut olisin halunnut ottaa hauskoja kotivideoita. <laughs> Mutta tää oli akku, tässä on virtaa. Mitkä sulla niin on mietteet tota? Tästä päivästä Niin, vai? 14 metriä olisi tavoite. Öö, lievä kuumotus, mutta myös sellainen halu adrenaliini virtaus. Niin sanotusti. Lähinnä kiehtoo se ilma-aika siinä, missä puhuit. Se on siinä on myös pelko. Siinä on se, että sun pitää laittaa kohta kiinni. Sun korkein kartsa niin on 18 metriä. Kyllä, Eikö kyllä. Ja nyt on niinku 14 metriä. Joo, niin neljä eihän met... se ole paha. Eihän se neljä paha. metrin downgrade, mutta silloin viimeis kun hyppäsi 18 metriä, niin oli koko kesä harjoiteltu. Se on totta. Kympistä ja muista. 100 metriä, niin ei. Ajattis mä ohi. Tässä on nyt mennyt sillä, että me ollaan neljä kertaa ohi siitä, mitä meidän pitänyt mennä. Et. Tänään päivämäärä on tosiaan 23.5. ja se tarkoittaa sitä, että kolme kuukautta tasan kolme kuukautta mun synttäreihin. Tultiin sittenkin eka skeittaamaan ennen noit kartsoi ja porukka on paljon pyytänyt muuta nyt skeittivideoita, kun jengi on huomannut, että mä oon alkanut skeittoa, joten nyt saatte nähdä vähän, että mihin mun lähtee taipuu. Muistakaa, että mulla on tosiaan vasta viikko takana tää laji, joten älkää hyvänä aika tuomitko, jos siellä tai ammattilaisia katsomassa, mutta katsotaan mihin tää lähtee taipuu tää homma. Tää on kyllä niin kivaa. I'm on top, I'm on a level, yeah. I'm trying to get tällaista tynkää vielä tää skeittaaminen, mutta eikä sellaista taipuu. Nyt on hyvät lämmöt päällä ja seuraavaksi voisi olla kartsan aika. 14 metriä. Mulla on pieni idea siihen, katsotaan mitä lähtee toteutumaan. Sitäkö sä tarvit vai? Tarviin tietenkin. Onhan mä skeittityyppi kato nykyään. Niin. <laughs> Joka Joo, tässä on jännitystä ilmassa. Pakko antaa Ninalle kyllä pientä shoutoutteja, että sillä on aina jäätävä pelko, mutta käytännössä aina se silti tekee sen, mitä ollaan lähdetty tekemään. Hei! <laughs> Tosiaan päivämäärä 23.5. Pelko on. mulle terkkuja, että parempi olisi tulla kohta, koska muuten tota, muuten halutaan sendaa. Niklas. Onneksi mä otin Keddaaman mukaan, niin ei tuu tylsää. Yes. Aina paha, kun kuumottelee tai hyppyy, niin se joutuu odottelee kauan. Eikä hyppää heti, niin pelko vaan lisääntyy ja lisääntyy. Parta, aah. Ai niin, parta, joo joo meditaatio hetki käynnissä. No niin, nyt loppu pelleily. Täällä on kuumoteltu nyt ihan tarpeeksi. Otetaan niin onkaan KPS, kumpi vetää eka. Kato, tuolla on kivi. no niin. Kyllä! Kyllä! Psykologia! Eli sä menet eka vai? Ei vaan mä pääsen Arahin päin. Pakka tehdä. go! käyntiin, panikki uintiin! Sori mä vähän kiljuin. Ei mitään. Toivottavasti ei mennyt oh. isyys. No Mut hei, me te... Oi, oi, oi. Hyvä niin. Noi ilma-aika. Jep. Toi on niinku sellainen, että sä et mietti siinä. Jep. Ja siinä tulee se tunne, adrenaliini, niin sä oot silleen... Tuntuuko lentää? Tuntuu, joo, no joo. Tuntuuko vois lentää? Toi on niinku huuh. Uskomatonta, toissa oli tunnetta. Jep. Tossa oli tunnetta. Santa <laughs> Nyt on nokko ansaittu ton sendin jälkeen ja Teemukin tuli vihdoin paikalle. Vihdoin! Missäs kaikki hyvyt? Oli vähän työmaana pitkälti kanssa, mutta... Et en tiedä kerkeeks, mutta ois kyllä kiva. Ja vetää liaanillakin. Sitä vaan ainakin ensi kertaa kanssa zoomailla. Niin. Niin Mitä sä meinasit toi tota, siis lihani tuolta ja tulee täältä näin? Pistäs tosta noin niinku lähön, menee tohon reunaan yli ja sitten tonne keskipalkkiin se kiinni ja sitten swingaa tonne toiselle puolelle. Uhuh. Okei. Okay. Meinasin sä, ja siis tästä lähtis? Nee, niin, niin, niin. Hyi että! <laughs> Tietää kuka vetää ekana kyllä, näin aina <laughs> kyllä. Sitten siis se liian, niin pitää ottaa virvelillä tohon noin. Virveli! Älä vaan tipu siitä. Ensi kerralla. Ensi kerralla sä hyppäät kans. Se on moro. Menee virittelemään liiaa, niin me jatketaan matkaa. Ensi kertaa. Se on moro. Vielä ollaan hengissä. Jep. Ja ensi kerralla katsotaan, löytyy jotain vielä korkeampaa. Apua, apua, apua. Tee. Korona-aika vielä on, niin käsi desi. Oi, oi, oi. No niin ihmiset, se on moro. Se on Nähdään moro. Mäkkäriin mennä hakemaan siis ruokaa. Aina kun on uimassa mäkkärimäisten sairaan hyvältä. Ei kiitos muuta. Äh, kaksi kinuski sandeita myös sittenkin. Ei saa ikinä unohtaa kinuski sandeita, ne on todella hyviä. Saadu <laughs> sisään. Ei muuta. Onko pakko? Nyt mennään pelaamaan vähän beach volleyt. Let's go. Oh man, We gon' haul, we came far, it's perfect timing ISO, we going up, we from the islands Came from the rug, we from the dirt, turned to a dime Never stop, never settle, I got Henny all in my cup I'm on top, I'm on a level, yeah I'm tryna get to the back, got it on lock, got it on smash, yeah She tryna holler, what's up, I'm with this koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa mitään niin uutta lajia. Et mä en ole koskaan aiemmin skeitannut, nyt vasta viikko sitten aloitin ja ihan hyvin se, sille lähtee taipua. Eli kokeilkaa uusia lajeja, mistä ei saa niin hyvää fiilistä kun oppii jotain uutta ja varsinkin alkuun kun ei osaa mitään, niin oppii nopeasti uusia juttuja, niin se on todella hauskaa. Et suosittelen kaikille. Hei, kiitti, että tämän video. Kyllä, kiitos paljon, että katsoit tänne asti. Muista, tilaa kanava, tykkää, tykkää videosta. videosta. Ja kesä on onneksi vasta ihan aluilla, eli paljon kaikkea hyvää settiä tulossa joka paikassa, eli pysykää kuulolla ja se on moro! Ota kunnossa! Miksi Ara ei puhu? Ara, miksi sä et puhu? Miksi ei puhu? Näet. Ah. <laughs> kunnossa!